हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स खुशी की बात है कि आप सभी ने 402 कोड का पेपर आज दे दिया है और यही वो पेपर है जो आज आया था एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में तो जैसा कि आपको पता है कि 402 कोड जो है जो है ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है तो अब ये 402 कोड का पूरा पेपर है और आई होप कि सबने अच्छा किया होगा तो यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शंस को हम देखते हैं इसमें ओपन ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम तो यहाँ पे आप देखेंगे function takes data from a series of worksheets और workbooks and summarise it into a single worksheet that you can update easily तो ये जो है डाटा कंसोलिडेशन होता है ठीक है कंसोलिडेट मैंने आपको एक्सेल में सिखाया था ठीक है सेम आपको लिब्रा कैल्क में भी यही करना है और ये लिब्रा कैल्क में आपको ये मिलेगा और एक्सेल में भी मिलता है आपको ये तो ये काफ़ी आसान है और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है two other tool bars can be open from picture tool bar are तो यहाँ पे दो टूल बार की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार पर टिक करना है ठीक है इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं लाइक यहाँ पर देख सकते हैं if you continuously working with the same range अब ये फिर वापस से बात कर रहा है ये कैल की then you may give a name to the range using हम किसका यूज करके नाम देते हैं तो यहाँ पे जो रेंज है उसी को डिफाइन किया जाता है इसमें आपको डिफाइन रेंज पर टिक करना है फिर यहाँ पर देखिए कैल्क कैल्क यानी कि जो एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर आपको ओपन ऑफिस में मिलता है उसी की बात कर रहा है using the subtotal dialog you can select arrays and then choose a statistical function पर आपको थ्री पे टिक कर देना है फिर इसी तरीके से नीचे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उम्मीद करता हूं कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपने किए ही होंगे जैसे यहां पर भी एक देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है which one of the following is an example of RDBMS RDBMS बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जिसको लेकर के मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं तो यहाँ पर ओरेकल हो जाएगा ओरेकल एक पॉपुलर डेटाबेस है इसके अलावा और भी डेटाबेस होते हैं जैसे एसक्यूएल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और और भी तमाम डेटाबेस के सॉफ्टवेयर आते हैं ठीक है इसी तरीके से नीचे आते हैं और थोड़ा और यहाँ पर देखिए यहां पर कह रहा है can be use in Calc to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to other part of the current file to different files और इवेंट टू वेबसाइट तो इसमें कौन सा होगा तो ये हाइपर लिंक होता है हाइपर लिंक यानी एक जगह प्रेजेंट रहते हुए दूसरे जगह के लिंक के थ्रू वहां चले जाना ये कहलाता है हाइपर लिंक ये मैंने बताया था और इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर पता ही है आपको ये तो मेल मर्ज हो जाएगा यहाँ पर इसको पढ़िए आप और यहाँ पर ये मेल मर्ज हो जाएगा और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो आसान क्वेश्चन है और आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा पेपर को और अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा जिन जिन लोगों ने ये पेपर दिया है वैसे आर एन के बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अच्छा इस पेपर को सॉल्व किया होगा इसके बाद एक और क्वेश्चन ये देख लेते हैं ये देखिए छठवां क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है computer automatically runs a basic program called अब यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है as soon as it is switched on और the power button is pushed on तो इसे बोलते हैं बायोस बोलते हैं ठीक है अब बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहां लिखा भी हुआ है और जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है और फिर जब वो लाइट ऑन ऑफ होती है तो वो प्रोसेसिंग जो है उसे हम पोस्ट कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो यहां पे आपको बायोस पर टिक करना है ठीक है यहां पे ये क्वेश्चन देखिए Neha is receiving several mails Neha को बहुत सारे मेल्स मिलते हैं फ्रॉम कंपनीज कंपनी के द्वारा who are advertising a product और trying to attract her to their website ठीक है जो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए ठीक है और अपने प्रोडक्ट के जरिए such type of mails are called इस टाइप के मेल को हम कहते क्या है ठीक है तो इसमें आप आंसर बताइए मुझे एडवर्टाइजिंग पहले ही नाम ले लिया गया है एडवर्टाइजिंग तो इसे हम एडवर्टाइजिंग मेल के नाम से जानते हैं ठीक है और इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और लाइक ये तो पहला वाला चैप्टर हुआ जो है उसी का क्वेश्चन है ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये ये कई बार मैंने रिपीट भी किया था तो इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है ये देखिए पहले चैप्टर से एकदम क्वेश्चन है ठीक है और ये दूसरे या तीसरे शायद इसी चैप्टर से किसी से है ठीक है तो सारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए हुए थे और आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग